Ömrünün son dönemlerine doğru gidiyoruz. Vefatından 80 yıl önceye. Hz. Adem Efendimiz bin küsür yıl yaşayan bir zat-ı muhterem olup Medine'ye göçmeden evvel Mekke-i Mükerreme'deki bu sıkıntılı süreci atlatmayı niyaz ediyor Cenab-ı Hak'tan. Ancak bir zaman sonra Cebrail aleyhisselam onun bu sıkıntısını görüyor. Onun sürekli Hz. Havva anamıza gitme talebini kısmen beyan ediyor oluşuna karşılık bir gün Hz. Adem Efendimiz'e gidebilirsin ya Adem buyuruyor. Hz. Adem Efendimiz Kabe-i Muazzama'ya yaklaşıyor, onu öpüyor, kokluyor, içinde 2-3 gece kadar kalıyor ve sonra Rabbine niyaz edip Medine yolunu tutuyor. Medine yolculuğu onun aslında dünyadaki medeniyet kurulacak olan alanın oluşmasına da vesile oluyor. Mekke-i Mükerreme'de yaşanan olaylar sonrasında burada yakın bölgesinde akıtılmış olan kanın daha büyük bir belaya, daha büyük bir musibete söz konusu olmaması için burada merkez hükmünü taşıyan bir kısım evlatlarını bırakarak Yaklaşık 280 kişilik torunlarının da çocukların içinde olduğu bir heyetle beraber, grupla beraber insanlık tarihinin ilk göçünü başlatmış oluyor Hazreti Adem Efendimiz. Üzüntüyle Medine'ye taşınmış oluyor bu mesele. Medine'ye hüzünle geliyor Hazreti Adem Efendimiz. Bugün Kuba Mescidi'nin yanındaki bir araziye oturup orada dinlenmeye başlıyor ve orada evlerin yapılmasını emrediyor. Kendisinden önce yapılmış olan bir takım yapılar var. Kendi evlatlarından bir grup 10-15 kişi daha önce gelmişlerdi. Şimdi Hz. Adem Efendimizin gelişiyle beraber onun kalacağı yeri hazırlayacaklar. Bu Medine her zaman Kuba Mescidi'nin tarafına yoğunlaşmıştır. Üç gün boyunca Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e anlatıyor Hazreti Adem Efendimiz. Çocukları o evleri yaparken her bir evi yaptığında hep Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'ı anlatıyor. Bilal Habeşi'den bahsediyor, Hazreti Ali'den bahsediyor. İsimlerini vermese de oturarak bir mihenk taşı gibi bir taşın üzerinde oturarak hep o tarihlerden bahsediyor. Evlatları şöyle söylüyor Hazreti Adem Efendimiz'e Dedeciğim öyle bir anlatıyorsun ki sanki o zat yarın gelecekmiş gibi. Hz. Adem Efendimiz diyor ki çok da uzak değil aslında yarın gibi. Hz. Adem Efendimizin oturduğu bu taş çok ilerleyen yıllara kadar o kadar mühim bir hale geliyor ki bir ziyaret yeri gibi haline geliyor desek yanlış söylemiş olmayız. Herkesin gideceği bir yer vardır, bir nihayet vardır Neslimin de nihayeti Medine'dir buyuruyor Hz. Adem Efendimiz buralarda. Bugünkü gördüğümüz Kuba Mescidi'nin mihrabını kuruyor ve bu mihrabın sağ ön tarafında kurmuş olduğu mihrapta artık Hz. Adem Efendimiz kalan son 80 yıllık ömründe namaz kıldırmaya başlıyor. Dünyanın farklı bölgelerine zaten yaşarken gittiler, geldiler, medeniyetin oluşumları vesaire çocuklarını gönderdiler. O alanlara girmiyoruz. Dedik ya her seferinde Siyer Nebi'nin çerçevesinde geziyoruz. Bir gün mihrapta yine namazını kıldırıp ardına döndüğü zaman torunlarına şöyle sesleniyor. Sanki onu görüyor gibiyim. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkından bahsederken o neslimin sonu yine Medine'dedir dediğinde Hz. Adem Efendimiz Cebrail aleyhisselam Hz. Adem Efendimiz'e geliyor. Burada kan akacak diyor. Burada kan akacak buyurmasından sonra birkaç yerde Cebrail aleyhisselam hayvan kesimini yasaklıyor. Hz. Adem Efendimiz ondan sonra çocuklarına bu alanlarda hayvan ve kurban kesilmemesi gerekliliğini ifade ediyor. Hem mescit sınırlarını hem de bugün görmüş olduğunuz Cennetül Baki tarafını, Uhud'da bir bölgeyi, Medine'de birkaç bölgeyi önemli addediyorlar ve bu bölgelerde kurban kesimini yasaklıyorlar. Çünkü insanlık bu dönemde hayvan eti, pişirme vesaire bunlarla uğraşıyor. Dedik ya medeniyet aslında bu dönemde yaşanıyor. Bizler Nuh Aleyhisselam'dan sonra cehalet dönemini yaşıyoruz. 80 yıl boyunca Medine'de yaşarken Hz. Adem Efendimiz Fırat'la Dicle nehirleri buradan geçiyordu. Yani bugün de Bağdat'ta birleşen bu iki nehir aslında Medine üzerinden devam ediyorlardı. Buralardan o kadar güzel balıklar tutuyorlardı ki Medine balığın çokça yenildiği bir şehir haline gelmişti. Bugünkü Uhud'u sel bastığı sözünü hatırlarsınız. Bu Uhud'a akan nehir aslında Fırat ve Dicle'nin ana kollarıydı. Bir gün Hz. Havva anamız balık tutmak için yine nehir kenarına gitti. Çok kolayca tutuluyordu çünkü balık oldukça fazla ve büyüktü yukarılardan gelen ve geliş sürecinde de büyüyen bu balıklar önemli bir besin kaynağı hükmündeydi. Bir gün bir balığın nida ettiğini gördü Hazreti Havva anamız. Avuçlarının içinde konuşuyordu. O tarihlerde bir hayvanın bir şey söylemesi, söylenilenin de anlaşılması insanlık için garip bir durum değildi. Balık şöyle dedi. Beni yeme ki Medine'nin kokusunu alayım. O gün günlerden cumartesiydi. Hz. Havva anamız Hz. Adem Efendimiz'e bundan bahsetti. Balığı tekrar bıraktı Dicle'nin sularına. Fırat ve Dicle dedik ya iki ayrı su akıyor. Her birisinden de ayrı lezzette balıklar gelirdi. İşin güzel tarafı da burası. Başlı başına apayrı bir risale konusu diyebiliriz. Bir kitap konusu. Hz. Adem Efendimiz defalarca dinledi. Dinledikçe hoşuna gitti. Hatta bunları konuşurken bir önceki dersimizde bahsettiğimiz Medine'ye adını veren gül diyarı gül bahçesine gitmişlerdi. O güzel kokulu yere doğru gidiyorlardı. Efendim gittiler o bölgeye doğru. Hazreti Adem Efendimiz Cebrail aleyhisselamı gördü. Cebrail aleyhisselam bundan sonra cumartesi günleri balık tutulmasın dedi. Hazreti Adem Efendimizin gönlünden geçen Allah-u Zülcelal'in emri ilahisine hasıl olacak ki böylelikle vesile oldu. Efendim bugünlerde sizin yakın tarihte şabat yani cumartesi günleri herhangi bir şeyin yenmemesi ve özellikle bunun balık tutulmaması ile izah edilmesinin sebebi budur. O günden sonra Hz. Adem Efendimizin şeriatinde cumartesi günleri balık tutmak yasaklandı. Sonrasında bu şeriat geliştirildi. Hz. Musa Efendimiz döneminde geldiğimizde ise cumartesi günü çalışmak bile yasaklandı. Konu yine Resul-i Kibriya vesselamın yaşayacağı onunla ilgili olan zaman dilimine aitti. Hz. Adem Efendimiz burada tarımı oldukça ilerletti. Alet yapımını geliştirdi ve Kabil'in çocuklarını için bir okul açtı. Bugünkü Bilal Habeşi Camisi'nin yerinde olan bu okulda bilim, konuşma ve yazma, ahir zaman ve medeniyet dersleri yapıldı. Medeniyet dersinizden kastımız Medine dersleridir. Medine dersleri bir şehir nasıl kurulur, içinde nasıl yaşanır, insanlar birbirleriyle nasıl konuşur, niye nasıl selamlaşır diye. Hz. Adem Efendimiz Kabil'den sonra onun çocuklarında bir problemin devam edip de Habil'i öldürmesi gibi başka problemlerin oluşmaması için bu okulun kurulmasını emretmişti. Cebrail aleyhisselam ne de güzel yaptın ya Adem buyurmuştu. Yeryüzünün ilk okulu açılmıştı. Tam da Bilal Habeşi Efendimizin camisinin şu anki Medine'deki yerinde. Hazreti Adem Efendimiz zaman zaman derslere gelir uzaktan seyrederdi. Burada yetişen çocukların bilimle alakalı olan bilgisi, alet ve edevat bilgisi bugün tahayyül ettiğinizden çok daha ileri düzeylere kadar varmıştı. Artık yazabilme, konuşabilme, bunları aktarabilme yanında ahir zamanın öğretilmesi onların başka bela ve desiselere sebep olmayacak bir ömür sürmeleri içindi. Sonrasında bu okul için sadece Kabil'in oğulları mı gidecek denilerek Hz. Adem Efendimiz başka bir fitnenin de oluşmaması adına bütün çocuklar için bu okulu geçerli kılmıştı. Bu okul yeryüzünde insanlığın ilk ilkokulu oldu efendim. Hz. Adem Efendimizin ömrünün son dönemine geliyoruz. Vefatı olacak bu vefatından sonra ise defni. Hz. Havva anamız da aynı şekilde. Yarın Allah nasip ederse onların cennetten gelip ahirete intikal ediş sürecini anlatıyor olacağız. Yarın görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.